ludziska! Witam was dzisiaj, żeby wam poprawić nastrój, to wrzucę wam parę moich nowych riffów. Mnie się spodobały. Zobaczcie jak wam. dum patet dum manet